Το ξέρατε, όποιο αποβάλλουν πια τα πανηγύρια. Αυτό είναι το μόνο που έμεινε από την πιτανόστιμη δημιουργία μου. Σίγουρα θα είναι πιτανόστιμη. Δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου! Εσένα κατηγορώ γι' αυτό. Ωραία. Ε, αντιλαμβάνομαι πως το να δώσω στην Τόουτσο ότι ζητούσε ήταν λάθος.